これも。

뭐야이거로안얘기야고미또이친이친시대기대모이로안과마모르자산림뽀뽀하자알안녕아빠다응これ飲んだらチカチするよ、う 1枚ずつよけよけだ今日何食べたコキコキだここ卵卵本当だちっちゃい卵でしょこれねね勝ちこれおららこれもと何したの髪を塗っあとはママ <laughs> よかった 髪の写真をあげたくてよくアップしてるとこです露伴寝かせた後って私もすっごい眠くな一瞬もうインスタ上げながら脳を起こそうと思いますただいまおかえりうん 입고 왔죠 <laughs> 있네 여보 아이고 으쌰 으쌰 일, 일하면서 해 우, 피고 자, 가슴 커지기 우, 어? 마음을 편하게 인헤어 인헤어 Next hair ど <laughs> こ、どこが足りない <laughs> ここ、うん、ありがとうか Everything <laughs> ってみるあ、じゃあゃん結構ね、もっこりだねもっこりだくなってる大丈夫もう俺の人生はいいのゆかもいるし、ロアンもいるし あれ見るすごい好きなんですよペラハどれぐらい好きかは1個のシーンを多分100回以上見ましたいや本っにもっと見てると思う <laughs> ラビンローズ、no. ランブリンローズだよランブリンローズ踊ろうゆか好きなシーン思い出した何半田さん半田さんのシーンはこれでしょ半田さん疲れたでしょできてみ半田さん疲れたでしょいや疲れてないよえ じゃあ今日はゆか韓国のジャム見たからうん日本のやつ見るそうするうんま <laughs> あでもさうちらさ最近すごい見つけたよね本当皆さんはネットフリックスっていうのが国ごとに見れるコンテンツっていうのが違うってことを知ってますかえ 私たちが最近したのが ExpressVPN っていうアプリなんですけどこの ExpressVPN を使えば IP アドレスを変更することでオンライン上のロケーションを変更できるのでより多くの映画やドラマを楽しむことができます <laughs> で例えば私たちは最近日本のネットフリックスにアクセスして日本のネットフリックスでしか見れないテラハ私たちの大好きな番組のテラハのなんか初期のエピソードを見たりとか。ない時うちら日本で、うん、バチョラレとめっちゃ好きやったじゃんスギちゃんとかねそうそう VPR ってよかった俺ピント合ってる俺はあ全然合ってない同じように <laughs> 例えば私の場合はなんか英語の勉強したい時とかあるじゃんイギリスとかのネットフリックスに接続することで英語のより多くのコンテンツを見れたりとかもするんですねだからそうすると言語の勉強にもなるから結構おすすめあとエクスプレス VPN のもう一個のメリットとしてセキュリティの保護っていうのがあるんだけど なんか実はカフェとか空港とかでフリー Wi-Fi があるじゃないですか、うん、うん、そういうフリー Wi-Fi で使ってみたりとかするとその同じネットワークを使ってる人は誰でも簡単にクレジットカードの情報だったりとか自分のその SNS のログインの情報とかを盗めちゃったりもするからえ俺のパスポートがタイにいる感じ <laughs> エクスプレス VPN は安全なトンネルのようなものを作って トラフィックを100%暗号化しているのでいつでもどこでも安心してインターネットを使うことができます 私は結構カフェとかによく行ったりするのでそういう時は絶対エクスプレス VPN を使って見るようにしてますで使い方もすごい簡単で接続したい国っていうのをクリックするだけで簡単に接続できますで今ならゆかチャンネルを視聴してくださってる皆さん限定で12ヶ月プランを購入すると3ヶ月分無料のキャンペーンを実施してます いつでも安全にネットを利用しながらより多くの映画とかドラマを楽しみたい方はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてくださいもしかして VPN 使って、うん、外国のあれも見れるの、はあ、こういう人いるからお母さんややああそっかそっか でもう寺夢やなきっと、うん、仕事が終わんないね、うん、疲れてる疲れたねゆかはさ、うん、もしねシングルだったら出てみたい寺派うん、うん、出てみたいゆかはちょっと出る可能性あると思うよ可愛いし日本で人気ないから確かに俺 <laughs> はどう可能性ある かんないい <laughs> でも顔じゃないと思うよ本当にじゃあ俺も明日はどうする明日明日って、この予定は、うんは <sighs> 人目はどうやって育つの泣いてる <laughs> じゃあこれ早く整理して、うん、もうちょっと見ようかうん、う <laughs> んまだお風呂だったこいつ なんか誰かがさ「Your hair doesn't match with you」みたいなえそうすごい意地悪なところってさ「Well you don't need to tell me that」って言った <laughs> イラッとしてすんちゃんはアップルはいないのでもまあ最近「お前は税金元払え」って言って 超現実俺もんいやいやいやあシャパああシャパシャパああああっったんで けどもうこれ本当にうちらのナイトルーティンですが元ハケジですけど今日はいくら我慢してますよおいもうできないよ <laughs> 本当知らねえうちだやってみたそれがいいんだって <laughs> いや 었어 우와. 우와. 그리. 와. 안 못해. ナイトルーティンでしたこちらのナイトルーティンが皆さんにちょっとした力に頑張ってください皆さん今日も頑張りました本当に今日一日お疲れ様でしたそれでは次の動画で会いましょうバイバイおやすみおやすみ